юпитер ушунчалык чоң болгондуктан анын массасы башка планеталардын жалпы массасынан дээрлик эки эсе жана жердин массасынан үч жүз он сегиз эсе көп юпитердин көрүнүүчү диски анын кеңейген атмосферасынын жогорку катмары болуп саналат кичинекей телескоптордо да планетанын айлануу огу боюнча жаралышы даана көрүнүп турат планетанын экватордук радиусу жетмиш бир миң төрт жүз километр жана жердин радиусунан он бир бүтн онон эки эсе чоң планетадагы тартылуу күчүнүн ылдамдануусу жердикинен эки эсе көп юпитердин олуттуу жыйрылышы анын зоналык мүнөзгө ээ болгон тез айлануусу менен түшүндүрүлөт башкача айтканда катуу эмес суюк жана газ түрүндө заманбап маалыматтар боюнча юпитердин массасы планетанын ичегисинде табылган болжол менен 74% төрт процент суутек жыйырма гелий жана 6% оор химиялык элементтерден турат спутниктердин чоң үй бүлөсү юпитердин тегерегинде айланат алардын төртө ио европа Ганимед жана калисто эң чоңу көлөмү боюнча айга окшош калгандардын көлөмү ондон эки жүз сексен километрге чейин туура эмес формада юпитердин айланасында да шакек табылган анын тышкы радиусу жүз жыйырма алты миң километрге жакын шакек абдан ичке ал жерди чети менен карагандыктан жерден көрүнбөйт сатурн башка гигант планеталарга караганда юпитерге көбүрөөк окшош чоң шакеги бар планета анын массасы токсон беш эсе экватордук радиусу жердикинен тогуз бүтүн ондон беш эсе чоң сатурндун түзүлүшү юпитердин түзүлүшү менен бирдей ал да катуу дене сыяктуу айланбайт сатурндун диаметри 34 төрттөн 5150 километрге чейинки көптөгөн спутниктери бар эң чоң спутник титан айдын диаметринен дээрлик 1,5 эсе чоң азоттун жыш атмосферасы менен курчалган чоң спутниктердин беттери ар кандай өлчөмдөгү көптөгөн кратерлер менен капталган кратерлердин басымдуу көпчүлүгү соккудан келип чыккан сатурндун шакеги катуу эмес бирок бир нече сантиметрден бир нече метрге чейинки ар кандай өлчөмдөгү миллиардтаган катуу бөлчөкчөлөрдөн турат шакектин калыңдыгы 2 километрден ашпайт физикалык касиеттери боюнча физикалык касиеттери боюнча уран менен нептун венера жана жер сыяктуу эгиздер ар бир планетанын көрүнүүчү бети молекулалык суутек гелий метан жана аммиактан турган кеңейтилген атмосферанын жыш катмарлары менен берилген